просто пользуется отсрочкой, он же в ней играет, Он просто тасует колоду и сдает карты. А потом предпринимает необходимые шаги. Он гений. Он великий артист в своем деле. Ваши гениталии испытывают ррр. Скажите, зачем сюда пришли, собственно? Вечерок скоротать? Думать — это тупо. Я на особом положении. Я величина постоянно. Хожу раз в месяц. Отсрочки, льготы. С особую плату, конечно. И потом везет. поролоновые сны. Розовые, мягкие, Я испытал острейшее наслаждение испытал все, все без исключения. я испытал острейшее наслаждение. Суны. Это смерть! Я испытал острейшее наслаждение. мерзко. RRR Гондоны несправедливо. Думать это думать. que queda de voz voz de voz Павловым su, su, su, su, su, su, su.